Hi, ich bin Jan von RenderThat. Wir visualisieren Produkte auf Grundlage ihres digitalen Zwillings. Das heißt, Ihr Produkt wird in die digitale Welt gebracht und ein digitales Abbild Ihres Produktes wird erschaffen, was dann als spannende Grundlage für Marketinginhalte dient. Es können beispielsweise Produktbilder, Produktvideos oder Animationen erstellt werden. Eine der spannendsten und aufregendsten Entwicklungen der letzten Jahre ist Augmented Reality. Hierbei wird die reale Welt der Zielgruppe mit ihrem digitalen Produkt verknüpft das Aufregende an Augmented Reality ist, dass sie ihr Produkt wirklich mit der Welt des Nutzers verknüpfen. Das heißt, es macht ihr Produkt weitaus zugänglicher und anfassbarer. Außerdem eignet sich Augmented Reality perfekt für den Bereich Schulung oder Bildung, denn sie können direkt am Produkt weiterführende Informationen darstellen. Augmented Reality macht ihr Produkt konfigurierbar. Ihre Zielgruppe kann an Ort und Stelle das Produkt konfigurieren und es nach ihren Wünschen zusammenstellen. Das macht nicht nur Spaß, sondern steigert auch nachweislich die Verkäufe in Ihrem Online-Shop. Wir wollen Ihnen gerne mehr darüber erzählen. Besuchen Sie uns auf www.renderthat.com und erzählen Sie uns von Ihren Ideen.